अरे टोकार आलं काय रे <laughs> कस काय आहे दहशत अशी बसवाय लागते ती सारखी धाड तर अजिबात मासा आवडत नाही ते हे काय भूक नाही काय नाही आता तू म्हणतोय म्हणून मी खाऊन बघतो नाही मला इंटरेस्टच नाही ते कसं लागते अहो पावसाळा उन्हाळा लय पार वाढला अहो उन्हाळ्यात माणूस झाडाखाली बसतोय हिवाळ्यात काय करणार मरणाचं कारण लागतंय अहो नको त्याच्याच पाठीमागा लागावं लागतंय आम्हाला हे काय हो बघा अंग नाही दुखलं तरी म्हणतोय माझं मालिश करा अंग दाबा हे काय ह्याचं मालिश करावं लागतंय बिनकामाचं लय डोक्याला ताप होतोय बिनकामाचा आता पुढच्या हिवाळ्यात आम्ही केली सोय बरं का ते बरडचा मनसूर शेक आहे का नाही तो मला काय म्हटला तुला मी घोंगडी जान आणून देतो तू टेन्शन घेऊन नको तो स्वतः नाही बनवत बरं का एस मध्ये एक चालक आहे ना ड्रायव्हर म्हणून ते देतो म्हणलाय हात लावू नको सर मागा सर मागा हात लावू नको लगे आलं बस काय कर सर मागा मला आणलाय म्या काय का कधी व्हायची तुझी भेळ लागा दोन तास झालं तास कापतोय लागा डोळ्यातनी पाणी यायला लागलं गाळ गाळ गाळ लागा काय फुकाट चारतोय भेळ कोणा टोला का ते का सांगवीला जाऊन मी तीस रुपयाची भेळ आणलेली परवडली लागा काय खरंय लागा ही लका डोळ्यातनी कधीच पाणी आणलं नव्हतं इतकं पाणी आणलं का काय लागा तुझी भेळ आणि कशी लागते काय माहिती लागा जाऊ कोण खेळ झाला सांगवीची कसली लका भेळ एक नंबर लाका तुझा लका हात किवडूस आहे का लका हात लोय चिंगुट आहे लका तुझा लका लय भारी वाटतोय लका हात तुझा अल का किती चिंगुट हातायला का मी पहिल्यांदाच बघितलं का लय बारको हातायला का तुझा हात सोडला का काय हाताला बघत बसला कोणा तो माझ्या अरे खाया आणला का असा आधी भेळ तरी आणखी का वीस रुपयाची का नू नका आपण कुठं चालू ह्याच्या माग हे बारक्याच्या अरे ही बारखं म्हणलं डोकराची ओळख करून देतो चला लवकर अरे कुठलं जातोय फसवली हे का बसलं इथं अरे कशाचं काय अरे थपाडायला काही लई होकडं लय चापरायला काही नका पाऊन तास झालं मी हळूहळू धरतोया गावानाच लागाही लय फास्ट मी पळा नाही तिथली तुझे सरतोय पण लय जजमेंट होय काल लय मजा आले राव अहो एका माणसाने आमचं घरट मोडलं होतं आता हे आम्ही दुसरं केलं बरं का आणि काय केलं मग आम्ही प्लॅनिंगच केलो त्याला चावायचो मग आम्ही काय केलं ते आणला गाण्याचा टेप साऊंड बिंड जोडला आणि ती बरोबर गाणे गाणे ऐकून आले की आमच्याकडं आम्ही असं जे चावलो का नाही त्याला तो नाचायला लागला नुसता डान्सच करायला लागला अहो त्याचा डान्स आहे ना बघण्यासारखाच होता माणसं बघायला लागली की तिकडून पण त्यांना वाटलं गाण्यावर नसतं या लय माझ्या आली मारणाची